Eu sei como se sente. É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Eu. Eu já perdi muito. Mas a minha tia May diz. Ela dizia que se não sorrirmos por aqueles que não podem, então seria melhor que tivéssemos partido também. E eles iam gostar que continuássemos.